Kua arawei a Tauira raua ko Jacinda Ardern i te naʻi te runga i te maunga i te tuatau i roto i te are no te mea ena ioa mo Piri raua. Kua tuatua a Tawera ki a Rana, kua paʻu mai a Kiorana. Nō reira, ka pō ka ao, ka pō ka ao, e tuatau ua atu.